напоследок. Сегодня нумизмат Артемий Экель рассказал широкой общественности о том, что закончил собирать свою необычную коллекцию. Как сделать состояние на невнимательность окружающих, он рассказал в интервью нашей программе. Артемий Владимирович, расскажите, пожалуйста, в чем же заключается особенность вашей коллекции? Ну, вообще-то это обычные монеты современной России, которые вы каждый день видите в своих кошельках, но в каждом моем экспонате есть рудимент – Например, на этом экземпляре отсутствует печать монетного двора, поэтому он стоит 120 тысяч. И такой брак далеко не единственный. Интересно, а где же вы раздобыли последнюю монету? Ради этой пятирублевки 99 -го года мне пришлось побывать в чужой шкуре. Но это слишком длинная история. Алиса, ну отдай мне, пожалуйста, планшет. Слушай, Егор, давай читай сиди. Тебе через час в школу, а ты даже полстраницы не осилил. Алиса. Доброе утро. С мамой все хорошо? Вы, главное, не волнуйтесь. В целом шанс есть. Но поймите меня правильно, ждать очередь на трансплантацию – это не ваш вариант. У нее очень слабый тромб. Скажите, вы начали собирать деньги, как я говорил? Да, конечно. Егор, принеси рюкзак. Конечно, начала. Я сейчас покажу свои подсчеты. Алис, не надо, не надо ничего показывать, я вам верю. А, главное, чтобы вы поняли одно – Операцию нужно делать завтра. Так будет для нее лучше. Давайте договоримся. Вы ищете недостающую сумму. Я подготовлю операцию, но если вы не сумеете найти деньги, то мне придется оперировать следующего по очереди. Алиса, можно я сегодня в школу не пойду? Мне кажется, у меня температура. Опять выдумываешь? Егор, мне сейчас и так тяжело. Так и ты со своими прогулами. Будь серьезней. Так, а что я? Вон, между прочим, вчера даже посуду помыл. <laughs> Да это разве помощь? Ну, тогда давай пакет понесу. Так, а только не надо сейчас этой показухи. Дай. Да, да выпендривался. Зачем ты пакет схватил? Не трогайте! Оставьте себе! Вас никто не просил помогать! Еще один бездельник! Лучше бы работу себе нашел! Thank you. Конечно, лапулечка. Покупай, не сомневайся. Можно? Да, и потом мне сразу наберешь. Все, а сейчас мне некогда, у меня люди. Давай. Здравствуйте, Геннадий Семенович. Как ваши дела? Как семья? Ты зачем пришла? Маме хуже стало. А я тут при чем? Ну, она же ваша сестра. Знаешь, мне это уже надоело. Она мне хоть раз помогала. Гена, давай все сам. Гена, нам сейчас не до тебя. Может, в следующий раз. А сейчас, когда ей плохо, я должен из кожи вон лезть. ну дядя Гена, мне больше некому обратиться. Так вот давай только не будем врать самим себе. Я тебе не дядя. Да и видимся мы с тобой всего лишь раз в три года. И то только, когда вам что-то от меня надо. Так, все, свободно. Алло. Алло, да, солнышко, это я. Уже забронировала. Да-да, с видом на... С видом на море, конечно же. О, Алиска, привет. Прикинь, чё? Ладно, я за путевкой, потом поговорим. Опять опаздываем. Простите, пожалуйста, Тимур Олегович. Я у мамы в больнице задержалась. А предупредить нельзя было? Ты чего? С мамой что-то? мне нужно принести деньги на операцию до завтра. Операцию? С этого момента поподробней. Маме необходима пересадка сердца. Я, я просто не знаю, где достать остаток суммы до завтра. О какой сумме идет речь? 350 тысяч. И так работают сверх нормы. А список людей, которых я могла что-то взять, давно закончился. Так, <clears throat> ну смотри. Во-первых, я ничего этого не знал. Ты же у нас тихоня ходишь, молчишь. Во-вторых, давай сделаем так. Я выпишу тебе чек за травму на производстве. По документам все сделаем гладко, это я могу. Плюс перечислю несколько окладов и премию. А еще у наших поспрашиваю. Самое главное, не переживай. Спасибо вам большое, Тимур Олегович. Я правда не знаю, как вас благодарить. Правда, спасибо. Ну все, все. Вытирай слезы и вперед. Работа лучше всего успокаивает нервы. Че он там тебе в любви признавался? Ой, Машка, отстань, а! О, пошуры-муры! Привет. Да, пап? Да, я на работе. Слушай, тут такое дело. Денег дашь? Хорошему человеку помочь надо. Че такой радостный? Че, опять в школе ничего не задавали? И такой брак далеко не Ну, а вообще-то, я для тебя сюрприз приготовил. Егор, ты не представляешь, какой сегодня был день. У меня все получилось. Я нашла остаток суммы. Теперь у нас все будет хорошо. Бывать в чужой шкуре. Ну, это слишком длинная история. Спасибо, что делили время. Ну что, тебя можно поздравить? Спасибо, Лех, но не стоило закатывать такой банкет. Да ладно тебе, Артем. Отец бы тобой гордился. Видишь того мужика? Он мне тонко намекнул, что готов приобрести всю твою коллекцию. Знаешь, это единственное, что у меня есть. Я последнее время вообще как свихнулся с этой коллекцией. Где? Где мне взять этот чертов пятак? Представляешь, позавчера ночью просыпаюсь и в одних штанах бегу в аптеку. Просовываю ей в окошко 100 рублей, а она мне говорит, боярки нет. Я говорю, мелочи разменяй, те, пожалуйста. Она как хлопнет окошком. И тут я в себя пришел. Так стыдно. Ну ты, братец, даешь. Я так искал эту монету. Надеялся заглушить боль от потери отца, но я только теперь понимаю, что это горстка металла, а она не вернет его. О, Артемий, да вы в разнос пошли. Смотри, накидаешься этим, я тебя домой не повезу. Официант, 200 грамм коньяка нам для начала. Лех, вот если бы не отец, мы бы и с тобой, понимаешь, никогда бы не познакомились. Ну ты пойми, время идет, люди уходят. И как сказал Шекспир, все мы смертны. Или это не Шекспир сказал? Да ничего, ты не понимаешь. Так, Тёма, Тёма, сейчас все сделаем, не переживай, сейчас все будет. Дорогие дамы и господа, минуточку внимания. Я рад позвать на эту сцену человека, ради которого мы все здесь с вами собрались. Итак, мой лучший друг Артемий Владимирович Экель. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Вы все просто, ну, сногсшибательны, Правда, мне наплевать. Монеты вам мои нужны? Так вот они. Держите. Вон, вон, под стол закатилась, лови. Тёма, что ты делаешь, а? Скажи мне, пожалуйста. Отстань. Хватит с меня, я ухожу. Тёма, Селена, я сегодня не выйду в ночь. Чувствую себя не очень. До свидания. Егор, иди сюда. А где коробка от планшета? Сюрприз. Я его продал. А, вот, вот деньги. Кому продал? Где? Мужику на рынке, а что? Какому мужику? Егор, да ты опять все испортил! Алиса, я вас прекрасно понимаю, но и вы меня поймите. Ваша семья не единственная, которая находится в подобной ситуации. Ну, Александр Петрович, неужели ничего нельзя сделать? Я не знаю. Извините, у меня срочная операция. Алло, Тёма, ты куда вчера пропал? Да все нормально, не переживай. Слушай, а продажа коллекции еще в силе? Странно. Ты передумал? Знаешь, это всего лишь мелочь.